Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan dan hari ini kita bermain game yang bertajuk Just Stopping By Ui dah start dah okay, So kita ada kawan kita Jody, Gas and Rest Oh dia orang nak pergi Jerman So kita rehat jap Kawan kita kata ah, pergi tandas dulu Kita rehat ke arena ni let's go Right Gas and Rest Jomlah kita pergi tandas kan ah, Tandas lelaki lah of course kan okay? The door is closed. I think I should go and ask for a key. Okay. Kena ada kunci nampaknya. Because grafik macam PS1. Aku semenjak dua menjak ni okey lah. Main game-game macam ni juga lah kan. Uh, rule sign. Uh, oh yo. Apa ni? Rotten Perbotten. Eh tak yalah. Tak nampak pun nak baca apa pun. Assalamualaikum. Ada kunci ke? Ui ada air sedap tu. Sprite, Coca-Cola dengan Aqua. Uh, sedap ni. Cup. Coffee machine Weh best ni best best best Apa dia berniaga guys ni? Macam kita boleh ada keropok Ada dash lady <laughs> Dash lady ya eh? Yeah take them Oh apa bunyi macam tu Okay terima kasih kerana beri kunci Paper scrap Wah ini air-air sedap ni eh. Alright terima kasih bang Alright I hope you having a nice trip So kita dah dapat kunci tandas Walaupun tandas ni tak selalu cuci, cuci untuk apa? Tesco ke apa? Walaupun tanda tak selalu cuci tapi Kena pakai kunci juga eh Tapi tu Tandas nampak macam seorang je tandas dia Sinki Broken mirror Right Okay eh, tandas besi Ah, Tiganya ah. Macam tu lah guys muka aku I think I'm good for now Good kita dah flush eh Kita dah flash eh Tanda perempuan boleh tanda perempuan Kita tengok tanda perempuan ada apa Eh tanda perempuan kenapa cermin dia cantik pula Tak guna betul Okay tak lewat apa Aku nak check kau ada misteri guys What? You Where am I Kita kena ketuk kepala Kita ni asyik kena ketuk kepala je back room lagi. Sekarang ni memang zaman back room ke apa? Aduh. Back room lagi guys. Aku pergi belakang yang lebih afdal. Kenapa? Tapi yang ni aku pergi yang paling hujung sekali. Lepas tu aku follow je. Weh! Something tell out. Fell out of it. Blue crystal. I wonder why I can do video. Benda siap Digimon apa ni? Okay. Blue crystal. Ah, uh, oh aku dapat. Aku dapat, aku dapat. Okay. So, aku dapat blue crystal sebagai pengeksplor back room. Oh, ada lagi. Ada lagi. Digimon monitor ni. Red crystal. Okay. Terima kasih. Blue red. Ha. Eh, kita kita pergi. Oh, tu dia kan? Nasib baik. Ada lagi kawan dia. This is the third crystal dropping out of the structure. A green one. I feel observed. Ada orang yang memerhatikan aku. Oh no. Boleh nampak guys. Tapi kristal dia bentuk lain-lain eh. Dan bayang-bayang tu pun macam melambangkan kristal tersebut. Wih. Oh. Blue. Green Pit! Ah! Ah! Ah! No! Ah! Gerak, gerak, gerak! Gerak, gerak, gerak! Jangan terpegang pembenda si hantu tinggi! Lepas tu, okay, I got really a fade to this skill. Woo! Ah. Ha. Windows! XP! Backroom memang tembok ke galaxy-galaxy yang cantik ke? tembus ke wallpaper window XP Cantiknya tempat ni eh, Kita pergi warna biru Sebab aku tertarik dengan warna biru Apakah tiang biru ni maksud dia apa dia Lightness comfort peace You will ascend Huh? Ascend ke mana? Thank you for participating So tu, tu kira blue ending ke apa? Aku nak try lagi satu Aku nak try yang black ending Let's go Okay, kena kejar lagi Buka yep. right, Kita dah sampai balik tempat window XP ni Kita akan tengok Is there Okay so ada dua pillar Itu je aku nampak Okay tak ada pillar lain So technically ada dua ending kot Yang first ending ni dia macam peace Keamanan, ketenangan Aku tak tahu dia macam back room ni eksperimen kan eh. Maksud kita mati ke apa ha. Itu yang aku tentang tanya pasal back room ni teringin juga nak tengok video bedroom tu kan tapi tak faham sebab game dia pun aku tak faham dan aku boleh yang aku boleh nampak ni macam uh, ah, eksperimen tau ada orang yang aware ada orang yang yang memerhatikan kita yeah dua tiang je dia okay? kita pilih tiang hitam darkness sorrow agony You will descend Oh terbalik pula Tadi you will ascend Naik ke atas ni kau kena turun Wah Macam-macam So itulah dia Just stopping by Game horror indie yang begitu simple Grafik pun simple Dia punya perjalanan story dia pun simple Tapi maksud dia mendalam <laughs> Okay aku pun tak tahu mendalam macam mana Okay So itulah dia Untuk kita punya game Kalau korang suka dengan game ni Korang boleh like, comment, subscribe Dan juga share video ni. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Selamat menyambut bulan Ramadan. Assalamualaikum dan bye-bye.